bana her şey yap. Konuşuyorum ama sesim gelmiyor gibi hissediyorum. Selam. Aleyküm selam birader ne haber? Seni kız sandım ha. Herkes beni kız sanıyor kanka zaten. <laughs> Yo yo erkek adam. Görmedik ama görmedik ama biliyoruz. Göstereyim mi onu? Yeter yeter bana. Kurbanlığım Abi. Ne yapıyor? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adın ne güzelim? Ben Buse. Tanışalım mı? Olur. Evet ben. 20 yaşındayım. Ben ben 5 yaşındayım daha. Samuel'e benzeyen kızlardan hoşlanıyorum biliyor musun? Bulup bulup gelirdim de şimdi elim kırık sallayamam. Elini sallama da başka bir şey de sallama. Dur hemen sallayayım istersen. Yok yok. Kendine iyi bak kanka. Ateist misin Sen bu arada? Geldik. He? Ateist Yo. Ortaya karışık. Hepsinin anlamı. Hep dediğin zaman piş oluyorsun. Hristiyanlara karşı bir şeyimiz yok. Ya Müslümanlığa da inanıyorum. Hristiyanlığa da inanıyorum. Ateistlerin anası. Yahudilerin amına severim. Seni kim doğurdu? Seni kim doğurdu? Anam doğurdu. Ananı kim doğurdu? Anası doğurdu. Onun annesini kim doğurdu? Oğlum. A few moments later. Anası doğurdu. Onu kim yarattı? Anası. Anası ürettiği için de yarattı attı dışarı anası. YouTube'da Evet. Bir şey kanal linki versem Bir şartla atarım. 30 kayım Ne şartla Tamam. Afiyet. Şeyi desene. Allah razı olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resul. Müslüman ilan ediyorum. Ah dur bir şey oluyor. Allah beni geri attı. Orospu çocuğu. Selam. Aleyküm selam ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi. Ne konuşuluyor burada hiçbir fikrim yok. Bir dakika ben başlayayım. Ateist değilsin değil mi? Ee, değilim. Emin misin? Eminim olmadığıma. Şükürler olsun. Aynı yolun yolcususun. Ee, <laughs> değilim. O kadar. o kadar. Yok aynı yolun yolcusu da değiliz muhtemelen. Hangi yolun yolcususun? İslam. Ben değilim kanka. <laughs> Müslüman da değilim. Şey Tahmin ettim. dinim? Dinim yok. Her şey değil herhangi bir felsefi görüşe de inanmıyorum. Oğlum tecavüz Ee, dümdüz kendime inanıyorum. <laughs> Böyle mutluyum. kurban olayım. Diyemem kendi tercihim. Привет, Eee what's your name? Dilara. Eee we are you from? Uh, from Russia. Yeah. Um, old? You old? 18. Um, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Uh oh, -huh. Yeah. Wow. Mm -hmm. Nasılsın? Nice. değil, let's sing. Oh! moments later. Allah'a emanet. Öte mukayyet. Eyvallah. Ben Cenerliyim. Hmm, Ankara? Aşağı. Coğrafya bilmiyorum bilmiyormuken bir dakika. Bir dakika. Ee, Yunanistan? Orospu çocuğu. Türk'üm Türk ama nere? He. Belçikalı olabilir. ne oynuyor? Sen ne oynuyorsun? Her şeyi oynarım ben. Her şey mi? Her şey. Her şey. Sen niye benimle dalga geçiyorsun ki? dalga geçmiyorum. Ben sana dört gözü diyor muyum? De. Ben sana havuç kafa diyor muyum? Ben sana havuç yiyorsun diyor muyum? De. Sevdim seni. Ankara. Ankara. Sen? Güzel. Ben nere? Mersin. Mersin. Videodayım bu arada. Aynen. Paylaşabilir miyim? Paylaş paylaş. Mersin'deyim ama Mersin yani Mersinliyim ama Mersin'de yaşamıyorum. İyi gerçek yerini söyleme kimse. Nere sence? Ben ne bileyim amına. İsviçre. Arkada P PS5 var. Huhuhu. Birader sen köşeyi dönmüşsün ha. Yaşın 15 ama. Yaşın 15 değil mi? Nereden bildin lan? Ben bilirim. Hadi görüşürüz. Takip Ulan ettim ha. Bak dur. Bak. Hu adamsın Kuvaresma. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abicim sen çok dertli bir insana benziyorsun ya. Hayır ya ne dertlisi? Ne? Bir dakika sen bir şarkı söyle öyle ben gideyim bak arkadaki gider Ezan kardeşim burada. Kim söylüyor? Ezan okunuyor burada. Ha bizde 3-4 dakika önce okundu ama sizde galiba geç okunuyor. Neresi orası? Aynen burası Kahramanmaraş. Doğru. Olabilir. Ezanı mı bekleyelim? Ondan sonra söyleyecek misin? Olmaz mı? <laughs> Ondan sonra söylersen beklerim. Ne söyleyeyim? Yani Bu arada bir dakika bak o detay da gözden kaçmadı abi bardaktaki. <laughs> Oho. Adamsın. Biliyorum onu ha Ahmet Kaya. yok Atatürk ne Ahmet Kayası. <laughs> İyi kanka ben gideyim. Abi pardon. Allah'a emanet. Adamsın. Oo, oh, ayarlasana mı derken bak bu, bu tam orospu. Bunu ayarlayayım sana Yok, var yok. ya. Solundaki, solundaki. Ha bunu ayarla. Kanka ben sana bakmam özür dilerim. Bir şey soracağım. Ee, kız mı o? Evet, Yok kız. <laughs> erkek. Tamam. ben. İşte ben de game o yüzden. ha. Ayıktın mı bebiş? Ne? Ananı sik. Orospu çocuğu. Ben de lezbiyenim bak. Aşkım gel öp beni. Ananı yanağından öpmeyeceksin gerizekalı. Ben bunu nasıl kafamdan silebilirim? Nellerim yalarım bebeğim. Ben de çay içiyordum beni geçtiler. Afiyet Neden olsun. bu kızlar hep böyle? Kızlar valla beni geçmiyor. Allah inandırsın kanka. Kanka yani bizi de geçmiyorlar da şöyleler. O gözü niye takmışsın sanki? FC 30'dayız. Kanka e, bedel yazısından iyidir. Ha valla bak doğru diyorsun aslında ha. Sevdim seni. Var mı aynısından bana gönder bir tane? Tabi ya. Adamsın Kuvareşma. Yolluyorum bak bak. bak sakın sakın mısın? sakın sakın sakın yapma. Yok yapma. yok hayır. Geliyor hazır mısın? Sevdim seni. İyi. Hi. Who are you? Speak English? Türkçe konuşana kadar geçmeyeceğim. What? Are you English America? Bir kere aksanın bozuk çok belli. My? Ve oturduğun yer yabancı me. yerle benziyor. Aynen. Ama İngilizce mi yalan yok. İyi. Valla ne öylesin? Sen nerede gibi duruyorum? Nereli gibi duruyorum? Suyu e, Antepli. <laughs> Suriye derken Ben öyle bir şey demedim aşk olsun. Antepli değilim. Ankara, Hayır. İstanbul. Orada yaşıyorum şu an. Bak bildim işte. Ben nereliyim? Memleketimi daha bilemedin ki. Tamam uğraşma söylüyorum. Yo bir dakika sen <laughs> Türkiye Samsung. Türkiye Türkiye'lisin değil mi? Samsung. Samsung bak evet, bildim. Türkiye'li. Tam da söylüyordum ha bu arada. Doğru bildim. Cidden mi? Evet. Yaşın kaç? Bak sen kaç cemence deme. <laughs> sen cemence deme yaşın kaç? 14. Bayağı bir küçüksün. Ben kaç gösteriyorum? 17 falan. Bildim. Ben tek attım en azından. Şaka 20 yaşındayım. Ya bir git. Allah çarpsın. İngilizce şeyden sonra beni yiyemezsin artık. We are you from? Ne demek biliyor musun? Nerelisin demek? We are you from değil ki. We zaten şey demek. We. Onu da unuttum ben işte. O kadar İngilizce miydi ki? Hayır bir dakika ya. Sen nasıl okul şey birincisin? Sınıf birincisi mi İngilizce? Dedim ya kimse sınıfa gelmedi bugün. Sen bir kere 20 yaşında değilsin. Allah çarpsın. Bilmiyorum pek inanamadım. Tamam 17 yaşındayım hadi. Hayır da yani 20 göstermiyorsun o çok belli. Cristiano Ronaldo'yu biliyor musun? <laughs> Biliyorum. Adam 17 yaşında mesela. Benden geç gösteriyor. Hani o bir şekilde şey olmuştur. Estetik falan vardır yani. Adam şekilde. hiç estetik olmaz. Spor yaptığı için genç duruyor o. Belki ben de spor yapıyorum. Bilemem artık. Tabii oğlum. Tam 20 yaşındasın tamam. Tamam. 17 la 17. İnanmıyorum 20 yaşındasın. Birader sen bela yiyorsun ha. Vallahi bak. <laughs> Ödev mi yapıyorsun? Çizim diyelim. Bakayım. Dürüst Hayır, olacağım. Bitmedi. Dürüst olacağım göstersen. Hayır ya. Valla. Gösterisin yok ki ama. Yine de göster. Bir dakika. Neredeydi o? Hı. Bok gibi. zaten. Ama dürüst oldum sonuçta. Ha bak bir de bu vardı. O da bok gibi. Ben geçeyim mi? Geç. Geçiyorum. Sen geç. Hadi sen geç. Gönlüm el vermez. Benim bele sen geç hadi ben bekliyorum. Kaçırın o zaman. Bir dakika bir şey diyeceğim. Hı. Yapmadıysam sorun vardır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? Sen kaç yaşındasın? 17. Yayıncı mısın? Evet. Hayır yayıncı. Yoksa şuraya. Al. Al al yayıncı ne güzel işte. Yok ben Fenerli. Bu hangi takım? Fener Madrid. Fener Madrid. Helal lan. Valla bak arkadaki mesela takım ben biliyorum. Spor. Yok Arsenal. Bas baya. Arsenal. Arsenal işte. Orospu kagalı. Ya bak ben şarkı söyleyeceğim bunlar istemiyor şarkı söylememi. Sen çalabilir miyim? Çal hadi. <laughs> Hayır ya pişman olacaksın sana diyorum. <laughs> Amına kodumun gözü çık. At amına koyduğumun gözü çek. Çek amına koyduğumun gözü. Bana öğretip gitmen gerekiyor. İn şey ya bak. Google'a şey yaz. Üçlü nah yaz La, çıkıyor. başlatma Google'a. Göster hadi. Sağ olun. Yaşın kaç? Sen. 17. Boğazımda kaldım. Neredesin bu arada? Antalya. Doğumlu. Antalya. Antalya. Sen? Ben Hollanda'da doğdum. ne oldu? Benimle. Evlenir misin? <laughs> Yüzük Hayır. alır mısınız? Al tak şunu parmağına. Savaş çıkıyor burada. Niye buraya gelmek istiyorsun Daha ki? savaş geç. Sayemde Türkiye'ye gelecektin. Ben zaten Türkiye'ye kaçacağım. Türkiye'ye kaçacaksın. Evet. Kardeşim mal mısın? Biz Türkiye'den kaçıyoruz sen Türkiye'ye geliyorsun. Savaş çıkacak. Ne savaşı bu? Suriyeliler mi geldi oraya? Rusya. Tamam. Putin mi diyorsun? Aynen. Hollanda'nın başkanı kim? Rutte. Recep Tayyip Erdoğan mı? Hayır hayır Mark Rutte. Peki Obama nerenin başkanıydı? Ee, Amerika mı ya? Amerika ne alaka Amerika Obama? Ben Hollanda'nın başkanı Hitler'dir diye biliyordum. Yanlış. Hayır hayır o Almanya. E, Almanya ile Hollanda bir değil mi? Yok. Yan Yo. yana sadece. Ben baya bir coğrafya okuyorum bu arada yanlışın var senin. <laughs> Aynı ülke falan değil. Ha. Peki Putin kel miydi? ha. Hollanda demek ki. Ama sen evlenme şeyini düşün ha. Numaranı bırak ben mesaj atarım sana. Yok sağ ol. Yemedi amını. Önce mal de, sonra benimle evlen de. İyi düşün. Aklında kalsın. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsin. Bu serinin devamı yorumlarda yazabilirsiniz. Bir de böyle e, Minecraft eskisi gibi sanmıyor bizi. Bildiğiniz gibi o yüzden zaten video falan çek. Eğer bu videonun devamını istiyorsa devam edebilirim. ama oyun falan eskisi gibi sanmadığı için muhtemelen çekmem. Böyle devam edeceğiz artık. Soranlar oluyor yani videonu paylaşabilir miyim? Tukta vesaire paylaşırsanız benim için de daha iyi olur. Hatta paylaşabilirsiniz. Paylaşın hatta. Ben de paylaşırım muhtemelen hem benim için de daha iyi olur. Devam da edebiliriz. Bu tarz videolar için beğenip abone olabiliriz. Farklı videolar için yorumlara yazın. Hadi görüşürüz.